İgid Mübariz Mustafa Çəmənli Mübariz povestindən parça Mübariz hələ uşaq olanda ermənilər əvvəl Xocalını, daha sonra Şuşa qalasını, Kəlbəcəri, Laçını, Ağdamı, Füzulini, Cəbraili, Qubadlını, Zəngilanı işğal etmişdilər. Bir dəfə tarix dərsi idi. Müəllimi Şuşa qalasından, onun tarixi keçmişindən, alınmaz olmağından danışırdı. Müəllim danışdıqca Mübariz düşünürdü ki, Bəs ermənilər Şuşanı necə alıblar? Deməli, işğalçıları torpağımızdan vaxtında qovub çıxarmasaq, heç vaxt Şuşanı görməyəcəyik. Cıdır düzündə at çapmayacaq, İsa bulağında su içməyəcək, daşaltı çayında çinməyəcəyik. Belə düşündükcə mübarizin ürəyi düşmənə intiqam hissi ilə dolurdu. Mübariz böyüdükcə, sinifdən sinifə keçdikcə qəlbindəki intiqam hissi də böyüyürdü. Mübariz 13 yaşında olanda boksla məşğul olmağa başladı. Atasına deyirdi ki, Mən Azərbaycan bayrağını ya idmanda, ya da orduda qaldıracam. O belə deyəndə atası Ağakərim kişi də oğlunu ruhlandırırdı. Mən sənə inanıram, mübariz. Bayrağımız da torpağımız kimi müqəddəsdir. Onları hər zaman ürəkdən sev, vicdanın və namusun kimi qoru. Mübariz İbrahimov orta məktəbi bitirib əskər getdi. Daxili qoşunlarda xidmət eləyirdi. Amma bu çox da ürəyincə deyildi. O, milli orduda, ön cəhbədə, düşmənlə üzbəyüz bölgələrdə xidmət eləmək istəyirdi. Mübariz əskərliyi başa vurandan sonra evlərinə döndü, amma kəndlərində də çox qala bilmədi. Bakıya gəlib bir müddət burada işlədi. Yox, bütün bunlar onun ürəyincə deyildi. Milli orduda xidmət etmək, düşməndən intiqam almaq istəyirdi. Atası ilə məsləhətləşərək gizirlik kursuna getdi. Kursu bitirib ön cəbhəyə yollandı. Hər gün səngərdən işğal olunmuş torpaqlara baxmaq çox ağır idi. Düşmən hər gün atəşkəsi pozurdu. Bir gecə mübariz düşmənin bu azğınlığına dözə bilmədi. Üç rəngli Azərbaycan bayrağını götürüb səngərdən çıxdı. Susuzluqdan yanan kolkosa, sirkən topasına, tez-tez rast gəldiyi xırdaca təpəciklərə sinə-sinə Allahı köməyə çağıra-çağıra gedirdi. Kaş bircə minaya düşməyəydi. Bir yulğun ağacına çatıb yerə uzandı. Dincini alıb qarşı tərəfə süründü. Qulağına oxumaq səsi gəldi erməni əskəri bizim sarı gələn xalq mahnısını oxuyurdu. Sözlərini başa düşməsə də melodiyasını yaxşı bilirdi. Fikirləşdi ki, torpaqlarımızı tutmalarından utanmır, hələ bir mahnılarımıza da sahib çıxırlar. Eh, kin dolu ürəklə heç mahnı da qoşmaq olarmı? Erməniləri gec-tez kim məhv eləyəcək? Başa düşdü ki, düşmən səngəri lap yaxınlıqdadır. 15 addım da irəli süründü. İnanılmaz cəldliklə səngərə atıldı. Səs olmasın deyə silahı işə salmadı. İlk qarşısına çıxan düşmənin beşini məhv edib, üçünü isə ağır yaraladı. Daha tərəddüdə yer yox idi. Lənət şeytana deyib, geriyə də qayıda bilərdi. Yox, geriyə yol yoxdur. Ancaq irəli. Əlinə keçən silahları da götürüb səngərdən çıxdı. Azərbaycan bayrağını torpağa sancdı. Can vətən deyib qalxdı. Fikri düşmənin kazarmasına girib, əskərlərin arasında çaxnaşma salmaq idi. İrəliləyirdi. Ay başının üstə idi. Kölgəsi özündən qabağa gedirdi. Birdən ona elə gəldi ki, 20 min şəhid də onun ardınca irəliləyir. Nəhayət düşmənin kazarması görsəndi. Yenə yerə uzanıb ətrafı dinşədi. Burnuna torpağın qoxusu dəydi. Əkilib biçilməyən, hələ də sahibini gözləyən torpağın. Saat bir olardı. Qalxıb özünə bir neçə səngər bələdlədi. Bələdlədiyi səngərlər bir-birindən çox da aralı deyildi. Silahları yerləşdirdi bacardığı qədər düşməni çaşdırmalı idi. Deyəsən, kazarmadakılar postdakı əskərlərə arxain olub dərin yuxuya getmişdilər. Bir az da gözlədi. Göyə baxdı. Ay buludların arxasına çəkilmişdi. Nəhayət, avtomatını düşmənə tərəf çevirdi. Atəş səsləri gecənin sükutunu bozdu. Dayanmadan atəş açırdı. Yerini tez-tez dəyişirdi. Düşmən çaşbaş qalmışdı. Gecənin bir aləmində qəfil peyda olan bəlanın hardan gəldiyini hələ də anlaya bilmirdilər. Düşmən əskərlərindən də özünü ələ alanlar oldu. Döyüş get-gedə şiddətlənirdi. Düşmən elə bilirdi ki, böyük bir dəstə üstlərinə gəlib. Karıxmışdılar, təntimişdilər, çaşmışdılar. Ona görə də bir-birlərinə atəş açırdılar. Mübariz qan tər içində idi. Güllə atmaqdan biləyi ağrıyırdı. Ovcunun içi də bərk göynəyirdi, amma bütün bunlara dözürdü. Düşmən onu tələyə salmaq istəyirdi. Mübariz son gücünü toplayıb geriyə qaçırdı. Qorxudan yox, sadəcə tələsirdi, çox tələsirdi. O, Allahdan çox yox, bir-iki dəqiqə möhlət istəyirdi. Bir qədər irəliyəndən sonra yuxarı çaylı kəndinin yoluna çıxdı. Tələsirdi, canını qurtarmağa yox, namaza durmağa. Gecənin sakitliyində düşmən əskərlərinin ayaq səslərini aydınca eşidirdi. Yoldan çıxıb yerə yıxılmış, Tənək dirəyinin yanında ayaq saxladı. Avtomatı çiyninə aşırıb, üzünü geriyə tutub, əllərini Allahın dərgahına açdı. Ey böyük Allah, bu günə şükür, arzumu ürəyimdə qoymadın. Günahım varsa bağışla tanrım. Allahım, şəhidliyimi qəbul et, vətən sağ olsun. Ayaq səsləri yaxınlaşırdı. Mübariz diri tutulmaqdan ehtiyatlanıb, avtomatı əlinə aldı. Hələ bir-iki gülləsi vardı. Elə bu anda düşmənin atdığı güllə onun sol böyründən dəydi. Arxa süssə çevrildi. Güclə vətən sağ olsun deyə bildi. Dağlar əks-səda verdi. Vətən sağ olsun. 20 min müqəddəs şəhidimizin ruhu mübarizin də qəhrəman ruhunu götürüb göylərə, öz yanlarına apardılar.''